Yeah, Oye. fraguardia Rap. <laughs> yeah, yeah. Ah, ah. Esto dice así. Esto es una abreviación, no nada más. Yeah, yeah Oye, yo empecé de cabro chico Empecé a consumir, empecé a decir muchas cosas Me metí en la calle y empecé a delinquir Pero ya pasó, pasó que está pasando. Somos lo real hasta la muerte que pasó, yeah, yeah. Hermano. Vengo a decirte esta cosa pa' que escuches mi desahogo Vengo a invitarte todos los días pa' que escuches mi tema Este es el desahogo porque yo estoy aquí Presente, improvisando aquí, yeah Hey, ¿qué pasó, hermano mío? Me presento, mi nombre es Frank Gardiarra Vengo a demostrarte tu talento Vengo a decirte todo lo que siento ¿Qué pasó con los panameos de antes? Es tan fresco y nada más que decir Yo estoy aquí improvisando Vengo a demostrar este talento Vengo a decir lo que yo siento Pero escuchen este talento, yeah Oye, me fui a hospitalizar Me fui porque estaba mal Ahora estamos aquí, presente aquí Gracias a Dios estuve muy bien aquí Hey, en la hospitalización estaban los tíos Bien, gracias a Dios por mejorarme Los tíos me decían que me tomé los medicamentos Y yo me lo tomaba 100% los tíos son buena onda Pa' que escuchen este metal, pa' que escuchen esta improvisación Los tíos de allá son buena onda Hey, hey, por favor los tíos que me escuchen Vengan a demostrarme este talento Los tíos de allá de la psiquiatría Oficial de son infanto febril Hey, ¿qué pasó? Hey, hey, vengo a demostrarte talento Vengo a decir lo que yo siento Somos los leales hasta la muerte Vengo a demostrar el este talento Hey, hey, estaba en psiquiatría Pero ahora estamos aquí en mi casa Yeah, <laughs> yeah, yeah Estamos aquí en mi casa Yeah, estamos aquí en mi casa Yeah, yeah tengo que seguir con mi vida, tengo que mejorarme tengo que salir de todo, pero estoy bien, gracias a estamos aquí 100% yo.